السلام عليكم مرة أخرى كي دايرين لاباس عليكم هانيين بخير الحمد لله عواشركم مباركة اليوم الليل سبعة وعشرين غادي ندير كسكسو وقلت غادي ندير واحد المخمار ساهل ماهل يعني واحد المخمار مفيش مفيش تمارة أه الصراحة مني شتو عجبني بزاف قلت علاش ما نجربوش جربتو جربتو المرة الأولى ولكن جا روعة يعني ما فيه لا عذاب لا عجين لا دليك لا تقراص لا والو ساهل ماهل مخمار ديال الخلاط ولا اروع ما كاين زعما بحالو باش ليكم عجبني بزاف بزاف المهم هنايا عندنا عندي هنايا دقيق الفينو او دقيق دقيق السميد الرقيق دقيق الفينو كما كنعرفوه عندي force force او الدقيق الرطب هنايا راه غربلتهم هو كل واحد كيدير القياس ديالو انا درت ثلاثه ديال الزليفات قد هكا ثلاثه ديال الدقيق وثلاثه ديال الفينو غنبداو ان شاء الله على بركه الله اول حاجه نديرها غندير الماء الماء عندي الماء دافي ماء دافئ بسم الله غندير هنايا واحد جوج كيسان ديال الماء دافي خلاط نتمنى يكون يبان مزيان ندير جوج او ندير ثلاثه ديال ثلاثه ديال الكويسات جوج هذا الماء دافي دافي ندير معلقه ديال الخميره فوريه او الخميره ديال العجينه واللي ما عندوش هاد الخميره يدير الخميره ديال العجين معجنه باش كنعجنوا المهم كل واحد يدير القياس على حساب على حساب البرد الا كان وعلى حساب الصهد انا درت هنايا معلقه وربع شويه ديال الملحه قليل من الملح ملح على حسب الذوق غندير هنايا قليل من السكر سنيده شويه ديال السنيده شويه باش راكم عارفين باش يكون محمر شويه ديال السكر سنيده غادي ندير كاس من دقيق الفينو مع هاد الخليط هذا ندير كاس ديال الدقيق الفينو وكاس من الدقيق الابيض صراحه غادي تجربوا ماشي قبل ما تجربوها غير غتشوفوا هاد الطريقه هذه وغادي تعجبكم يعني ما فيها لا تماره لا لا دلك لا لا عجن لا والو زوينه زوينه بزاف صافي غادي نحلو الخليط ديالنا هنايا خلطت هادشي الخليط ديالي خلطو نخلطو غنخليه هنايا يرتاح واحد شويه غنخليه هنايا واحد آه، خمسة دقائق بحال هكا خمسة دقائق حتى عشر دقائق نخليه يرتاح نجيب واحد البانيو يكون كبير شويه نصور نصور نصور اه تصيب تصيب الاخوان اللي غسيل هانتوما عندي هنايا جبت هاد الاناء كبير شويه باش نخلط فيه على خاطري هنايا درت السميد هنايا هدا ونزيدو دقيق فورس كل واحد غادي يدير على حساب الكياس ديالو الكياس لي غيكون عندك هانتوما في الاول درت هاد الخليط بوحدو خليته يرتاح ودابا غادي ندير هذا نخلطو ميخرجوش انا عارفه بان هاد ان هاد الطريقه هاد غتعجبكم وتكون سهله يعني ما فيها لا دبراس لا عجين لا والو ساهله معنا هاد خص ندير لنا نرد واحد شويه ديالها ندير لنا دافي شويه شويه خليه تقريبا 5 دقائق 5 دقائق ويكون عرجت كاين ندير اناء كبير ندير فيه شي شي عطوك ندير فيه كبير ندير فيه الماء صراحه عجبني انايا طريقته بحال الطريقه ديال ديال ديال البغرير ولكن هو عاقل عليه شويه صافي هادي الباس خمسة دقائق صافي حبة الخليط راه شويه بدا كيتخمر ولكن قبل ما بغيتش يخمر بزاف دابا نحطو معاه هنا نحاول باش نمثل نخلطوه مزيان باش كلشي تخلط نزيد عاوتاني كيبغي نزيد الماء لا عندنا ميزاننا راه ماشي كل ماشي كل كل دقيق بحال بحال فهمتوا ضروري غتقولوا لي راه جريتيه بزاف ولكن لا مازال غادي نزيد الماء الماء كثير ظهر المغزال بانيو ديال الماء انا خلطته بحال هكا غنديرو دابا الحنا الحنا باش يبدا حيت صعب شويه التخلاط ديالو غادي نديرو في الخلاط الكهربائي واحد الطونطون دغيا دغيا دغيا باش ميبقاش باش ميبقاش الكويرات بحال هكا تمشي الكويرات باش ميبقاوش هاكا مريضه شويه ولكن قبلوا عليا قبلوا عليا هذا غادي نطحنو غنطحنو غادي نرجع لكم هنايا غادي نطحنو تنطحنو ونرجع لكم ولكن غادي غنخلي بالشوف بحالاش القوام ديالو غادي كي كان هانتوما كي درتو باقي باقي الكواري اللي كيبانوا لكم غادا نطحنو نطحنو غير شويه لان تما راكم عارفين لا تزيد الطحين ديالو غادي يولي مشكل باش يتجانس مزيان بعد نكمل العجينه كامله غنخلطها وغادي نخليها شويه ترتاح هنايا تقريبا خليته واحد ربع ساعه او اكثر تقريبا شي ثلث ساعه اللي خليته هانتوما شفتو راه خمر نحاول منخلطوش نخلطوش بزاف حيت غدا غنهز ونديرو في المقله المقله درتها تسخن حبيباتي باش نوريكم هنا المقله راه درتها تسخن على نار مهيله يعني ما آه، ما ماشي مزيوده بزاف ناقصه كامله ناقصه شوفي كيبان لكم هنايا شي حاجه هانتوما غتسخن ليا واحد شوي غادي ندير فيها واحد الرشيشه ديال الزيت زيت العود غازيت نولي زيت العود مدوش عليا رانا تقلبت زيت عاديه رشيشه شوف تبرز المقلاة سخنات صافي ونهز تيجي شي حاجة باش غرفه صغيره حتى شي مورفه تكون كبيره دير ثلاثه ديال المورفات حيت انا عندي مورفه صغيره المهم حتى المقله انا دايره مقله كبيره شوف كيجو كيجي كيجي جاري خفيف بزاف صافي غنخلوه بحال هكا وغادي نغطو عليه نخلوه تزيدو فيه شويه مويان ما تكونش ما يكونش ما يكونش داير ما يكونش ناقص المهم من الاحسن انكم ديروا مقله ما كتلصقش غطي دابا شي حاجه شي غطايه سما دار شي غطايه فين غطايه لا المهم غادي نغطي وغادي نرجع ليكم بلا ما قلبت على الغطايه باش ما نطولش عليكم هنايا غطيت غير الطبسيل حتى عندي مقله كبيره غنطمشو هي بدات كطيب نغطيه نغطيه باش يطيب غير من الفوق ما يبقاش آه، بحال هكا غادي وغادي نوريكم الطريقه بحال غادي نقلبوه شوف هنايا غطيتو بهاد الطبيسيل هذا شوفي الطبقه يا سلمى هانتوما ها هو هنايا ملي مبقاش بحال هكا بيض راه طاب غادي غنقلبو نقلبو بزاف القليب ديالو نقلبو نيت بالطبسيل كتبها في شكل سبيسيال كيجي كيجي على مزيان هذاك الزويته اللي درت ليه في الاول كيجي واعر رائع كنتمنى تعجبكم هذه الفكره هذه واعره صراحه انايا شفت واحد الاخت دايرها في آه، في القناه عندها وعجبتني قلت علاش ما نجربهاش ومع انني نسيت القناه كنت باغا زعما غير نبارطاجيها حتى هي باش تشوفوا الوصفات اللي عندها عجبوني الوصفات ديالها زوينين كنتمنى تجربوا هاد الفكره راه غادي تعجبكم بزاف بزاف وتسهل عليكم بزاف ديال الحوايج هو بحالو بحال بحال البغرير ولكن مخمر واعر كيجي واعر الصراحه مكتبش ليكم الثمن المذاق المخمر واجد مخمر سريع كنتمنى انكم تجربوه لان الطريقه هذه سهله دائما الحاجه السهله آه كل وحده والاستطاعه ديالها يعني ما ديروش نفس طيب، المقادير اللي تيولي بحال هكا طيب. تقريبا القياس ديال اليومين درت يعني كثير انا عمرت التبسيط بزاف ديروا نتوما زليفه زليفه باش باش تجربوا وعواشركم مباركه وكنتمنى يعجبكم هذا المخمار ديال المعكازات <laughs> ماشي مخمار ديال المعكازات ولا الصراحه هو ساهل وزوين وكنظن انكم غادي تولوا مدمنين عليه وتولوا ديروه بزاف بزاف لانه ساهل ما فيهش تماره لا دليك لا عجين لا والو عواشركم مبروكه وعيد فطر كنتمنى يدخل عليكم بالخير ان شاء الله ورمضان هو سهله يلا مسلم عليكم ما تنساوش اللايك والتعليق والاشتراك وبارطاجيو مع الاحباب ديالكم